بعد بعد بعد снижению 2025 года распространенности табака до 20 табака составляет до 25%. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня говорим мы о курении.